Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todos por ahí? Eh, no puedo dejar de estar a las 11 todos los martes acá. No iba a salir porque tengo otro compromiso, pero no puedo dejar de estar acá. Es un compromiso más fuerte conmigo estar aquí todos los martes a las 11. Estoy en el Facebook y en el Instagram. Así que bienvenidos a la burbuja de Paula Dinaro. Y hoy les voy a hablar cinco minutitos y quiero hacer como un ejercicio chiquito eh, para que entiendan un poquito más de lo que es esto de Dance Meditation, que estoy haciendo este sábado un masterclass de Dance Meditation eh, donde hablamos primero y entendemos por qué todo es vibración desde el punto de vista científico y desde el punto de vista espiritual y después vamos a una meditación, vamos a hacemos una alineación de chakras también, por eso trabajamos con las energías, trabajamos con la vibración del cuerpo, siempre por supuesto con la música, con los sonidos y luego vamos descubriendo nuestra propia manera de movernos en un, en un viaje de música eh, que nos va llevando a diferentes estados de conciencia, diferentes estados de ánimo, utilizamos las letras de las canciones eh, como un todo, como una oración, como afirmaciones, ¿verdad? Eh, hoy es la segunda clase de este seminario que, que, estoy haciendo de meditación y afirmaciones poderosas. Y bueno, esta es una forma de meditación, el dance meditation, el, meditar en movimiento con tu cuerpo. Y la idea principal de esta clase es elevar tu vibraciones. Eh, sacar bloqueos físicos porque realmente eh, están en tu cuerpo, ¿no? Esas energías <laughs> estancadas, esos pensamientos que te hacen eh, estar estancada, que te hacen tener miedo, que te hacen no sentirte bien, son energía que se estaca en tu cuerpo. Entonces, al mover tu cuerpo, liberas ya desde esa manera física esos bloqueos físicos. Con las letras trabajamos para conectarnos ¿no? con el arte de ese, ese artista que tuvo esa intención, con esa letra inspiradora, con esa letra poderosa de esa canción, y para que te, conectes con la intención del artista. ¿no? a veces les digo, escuchen la canción y sientan lo que ese artista, sientan la emoción de la voz, aunque no entiendan lo que están diciendo porque algunos es en inglés y hablan español o viceversa, conectar con la canción, con la frecuencia de los instrumentos, de la música, de la manera que está em, vibrando esa canción. Hola Bute, hola RCB, y Bute es master en, sonido, y puede hablar también de, vibración. Entonces, lo que yo quiero lograr con esta clase de, Dance Meditation es eso, que a través de la, música, de la vibración, porque ponemos la música alta, a través de la vibración de los sonidos, de los instrumentos, van a chocar esas ondas vibratorias con tu cuerpo, inevitablemente vos vas a estar abierta porque ya hemos hecho una meditación haciendo contacto con el cuerpo físico, una meditación de, conciencia de, cada parte de mi cuerpo y de agradecimiento de cada parte de mi cuerpo, porque tengo, ¿verdad? 10 dedos, tengo dos piernas, tengo los brazos, dos ojos, entonces hacernos conscientes de nuestro cuerpo físico hacer una alineación de chakras y luego a través de la música, del movimiento, de una forma divertida, natural, eh, sin juzgar para nada, porque la idea es que encuentren ustedes propios sus propios eh, movimientos, por supuesto, que, guiamos. Eh, pero esto está basado en un método que se llama de, Feldenkrais. El doctor Feldenkrais es un médico que hizo un método para que la gente se de rehabilitación, de la, donde él dice que cada movimiento puede ser aprendido y reaprendido. Entonces, pero tú tienes que escuchar a tu cuerpo, ver hasta dónde va. Entonces, es, es una clase de liberación también, de, de divertirse. Tiene muchos <laughs> complementos esta clase de Dance Meditation. Es, es un proceso de sanación completo de mente, cuerpo y espíritu y, yo, todas las personas que, que, han venido a la clase, gracias a Dios, se han ido siempre con una sonrisa, que eso, esa es mi visión. Este sábado estuve en el Global Vision Conference y, y esa es mi visión. Yo veo, esa soy yo pintando, <laughs> esa, es mi pintura, estoy ahí. Y esa es mi visión para todo el mundo, para este, para este planeta, que todos estemos sonrientes, danzando, siendo felices, viviendo nuestro propósito, viviendo en armonía y bueno, en esta, en esta clase eh, mi intención es lograr sentirse así, ¿no? elevar esa vibración, ver las posibilidades, porque hacemos, como digo, meditación, mantras, afirmaciones, así que es bien, bien completa, los invito, eh, va a ser en Midtown, en The Flight, eh, ese lugar maravilloso, antes por ahí era conocido como The Way, ahora es The Flight, está ahí en Midtown, eh, el link está en mi bio para que se registre porque eh, necesitamos saber cuántas personas van a ser. También lo vamos a hacer online. Así que si donde estés mirando no hay excusa, la gente me ha pedido online eh, y la vamos a transmitir este sábado. Eh, los que estén aquí en Miami y se quieran acercar, va a ser el sábado a las 11 de la mañana esta clase, esta masterclass de Dance Meditation. Y mm, el link está en mi bio y los que quieren pueden anotarse también y los que quieran hacerla por Zoom desde la comodidad de su hogar eh, la, pueden, la pueden hacer. Así que yo les voy a hacer un ejercicio chiquitito para que empiecen a conectar, sin música, sin nada, sin moverse, simplemente se van a parar en, sus dos pies. Párense ahí donde estén, cierren los ojos y comiencen a respirar y comiencen como a sacudir, ¿no? Como a sentir el, peso de su cuerpo. Empiecen a a estar conscientes de, su esqueleto, de su cuerpo, del peso, siéntanse, como se dice, ground, firmes, con los dos pies en el piso, pueden flexionar las rodillas un chin para sentirse esa firmeza de estar firmes acá y respiren. Yo ya me estoy moviendo, ya me estoy balanceando de adelante hacia atrás, pero ustedes pueden ponerse la mano al el corazón y respirar profundo y... Para sentir su centro. Y sentir, como se dice en inglés, el stillness, ¿no? La quietud de su centro. Conecten con esa quietud en su centro. Inevitablemente, yo ya me estoy moviendo suavemente hacia adelante. Dejen que su cuerpo se balancee. Y van a darse cuenta como están inevitablemente en movimiento, en vibración. Simplemente el cuerpo comienza a moverse, sientan esa energía en el corazón, en el pecho y pueden estirar sus brazos, extenderla. Y todo este es tu campo vibracional. Tu campo electromagnético se extiende aquí y mucho más allá. Por eso mi show se llama la burbuja, que vamos a poner en nuestra burbuja, que vamos a, dejar salir de nuestra burbuja. Entonces, este sábado, imagínense en esto con música, comenzar a, a meterse suavemente dentro de la música, abrir, limpiar con tus propias manos, tu campo electromagnético, ¿verdad? Animarte a estirarte, a abrir, a moverte. Todo esto con, si te anotas me mandas tu canción favorita también y la bailamos juntas. Así que bueno, espero... Hola Cari, ¿cómo estás? Mi amor, espero que vengas este sábado eh, a las 11 de la mañana. El link está en mi bio. Eh, no sé cuántas personas entran, creo que 10 o 12 personas, así que apúrense a reservar su espacio. Bueno, espero que me acompañen este sábado, que me apoyen. La idea es apoyar también a, Natalia, que tiene este espacio maravilloso abierto para eh, mujeres que queremos ayudar a mujeres, así que la energía femenina de la colaboración está presente. Gracias, gracias, gracias, gracias. Cualquier duda me pueden escribir. Bendiciones a todos. Los amo. Bye bye.